Hora, todo dia é hora. Menino lá embaixo. Mas pode ir lá assim? Porque lá no rio. Toda hora é hora. Vamos lá no rio, pessoal, vamos? Quer? Vou lá no rio? Vamos. Fazer o que lá no rio? Nadar. Nadar, vamos.